بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أحبائي الكرام معكم رافع حسن المغربي متواجدين في مركز شفاء للعلاج بالرقية الشرعية أحبائي الكرام آه، تتواجد معنا آه، أحد الأخت آه، مغربية من واحد مدينة جديدة عرضت على الرقية الشرعية مجموعة من الحصص أترككم مع هذه الأخت إن شاء الله تسرد قصتها معاناتها يعني كانت تعاني من أمراض روحية جزاكم الله خيرا آه، أطلب منكم أن تدعمونا في القناة ديالنا وهذه الأخت شهادة حق أسأل الله عز وجل أن يثبتها على الحق والحمد لله مبروك عليها آه، الشفاء فضل من الله عز وجل أترككم مع الأخت الشهادة لله الأخت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخت آه، كيف حالك؟ السلام عليكم ممكن ترفعي صوتك لأنه الميكرو ضعيف شوية آه، الحمد لله انا دابا انا في الاول كنت كنحس بواحد مجموعه اعراض ما كانوش كيخليوني ممكن تعرفي في الاول كنت كنحس بواحد المجموعه ديال الاعراض نعم آه كانوا كيديرونجوني بزاف في حياتي بحال في الليل ما كنقدرش نعس كنسمع اصوات كنحس بشي واحد كيجرني كنحس ديما كنحلم احلام خايبين بزاف ما كنقدرش نعس نعم. آه بالنسبه قادة نكمل قرايتي كان هناك تعطيل في الحفظ صح؟ آه وتعطيل في الدراسة آه ملي كنشد الكتاب كيجيني كلما أخذتي كتابا لتقرأي أو تحفظي ينتابك آه، يعني إحساس بالنوم بالنوم آه. آه. يعني حاولت أنني نجرب جربت أنني ندير سبور يعني ندير بالحوايج اللي رياضة أو غيرها لكي آه. تتغلبي على هذا الأعراض آه. لكن لم تنجح آه. ف... المهم يعني قررت أنني نجرب الرقي الشرعي بيقين أه؟ بيقين جربتيها بيقين والله عز وجل ما خيبكش الحمد لله لم يردك كما سبق وذكرت لي أنه كنت تشكين في أحد دليل اللي كانوا كيعيشوا معك في حل البيوت كنتي كتقراي في الجامعة رمضان صح؟ وهي كانت آه، ذكرت أنها قدمت لك آه، آه، يعني أكل يعني قدمت لك واحد الأسحار لكن سبحان الله الحمد لله قدر الله عز وجل أنك ما تاكلش هذا الأسحار والحمد لله بعدما هي قامت بالطقوس السحرية وباش تأذيك قدر الله عز وجل أنك ما تصابيش وقدر الله عز وجل آه، أن الإصابة اللي تصابيتي بها نسبية تعطيه الحفظ تعطيه الدراسة لكن ما دون ذلك في الجسم ديالك ما كاينش آه، آه، يعني نسأل الله العافية على كل حال من بعد من يعني من لجأت لجأت إلى الله عز وجل وبديت يعني نعرضي على الرقية والعلة حد اختفت الأعراض وزادت الأعراض الحمد لله تحت تحسي براسك الآن مزيان بشهادتك أنت كاين كاين كان تحسن ما بين حصه وحصه يعني من اللي بديت عندك يعني آه، اخ حسن المغربي نعم. في الاول يعني يعني حصه من بعد حصه كاين واحد التحسن والانسان هو يعني كيكون تدريجي ولكن خاص الانسان يعاون راسو بالايمان بالله لحقاش يعني الله يعني هو فوق من كل شيء والرقيه هي علاج بالقران يعني كلام الله و... يعني طريق طريق مزيانه يعني ماشي ماشي شي حاجه خايبه الان واش باقي عندك شي اعراض او طريق اعراض وصلت تما حسب احساسك انت يعني باش كتحسي براسك تحسي بعضلك تحسي بالجسم ديالك لا الحمد لله الحمد لله مزيان جزاكم الله خير اش كتقولي للناس اللي يشوفوك وانا طلبت منك اولا بداية الاذن واش ممكن نسجل هذا المقطع باش غير كأنها صدقة جارية ياك اش كتقولي للناس جزاك الله خير انا في الاول ما كنتش كنعمل لا بسحر لا لا بعين لا حتى شي حاجه كنقول كاينين ولكن كنقول يعني ما يمكنش انني انا نطيح فيهم نعم أه ولكن يعني هادشي مذكور في القران ويعني هادشي كاين كنعيشو ونقدو نتصابو فيه نقدو في اي وقت يعني آه. اي شخص ممكن يصاب الاخ اي شخص ممكن يصاب اذا كان آه، رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، وهو من هو خير الخلق لم يعص الله عز وجل قط لم يعص الله قط وأصيب بالسحر حتى رقاه جبريل وميكائيل فكيف نحن البشر ما المظلوم صح؟ يعني في يعني ممكن حاجة اللي نقدر نقول للناس هو أن الإنسان خاصو يحسن راسو ديما يعني يحسن راسو بالقرآن يحسن راسو ب يعني الصلاه وكل شيء يعني شي حاجة مزيانة يخلي له فرق كان الشفاء وأسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم نعمة العافية ودوام العافية أحبكم في الله إخوتي أخواتي الكرام المتابعين لقناة طبق أحسن مغربي أسأل الله عز وجل أن يكون هذا المقطع خالصا لوجه الكريم لا نريد به لا بطرا ولا رياء ولا سمعة فقط وجه الله عز وجل ثم تنوير الناس وحث الناس على اللجوء إلى الشرع